nanda tansa nandang kasmara ingki Endai esemu gawe bunga he atiku Musliramu pepujane atiku karo dodoku Gedi te rosa tresno iki